Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya ya Abang Studio yang berada di kota Jakarta Ya pemula, pemula, pemula, pemula Salam dari pemalu ya Abang Studio pemalu Ya welcome, welcome ya Thank you, thank you, thank you Miss brother ya, sister, uncle Thank you, thank you ya sahabat-sahabatku yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri Semoga selalu semangat, bahagia, dan sukses. Terima kasih eh, sahabat-sahabatku ya yang selalu mensupport channel saya, channel Amuradul. Ya, salam dari pemalu untuk semuanya. Yuk malam ini eh, kita akan sharing-sharing dikit ya, sharing-sharing dikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman iseng aja, iseng aja, iseng aja. Cara mengatasi hak cipta atau, atau kena copyright ya. Jadi buat sahabat-sahabatku pemula, eh, bila mana kena hak cipta atau copyright ya jangan bingung, jangan bingung, jangan bingung, santai aja, slow aja, slow aja. Pasti semua masalah pasti ada solusinya ya. Kita cari solusinya yang terbaik dan cepat yang paling gitu langsung aja ya tidak usah basa-basi bila mana uh, video anda tersebut terkena copyright atau hak cipta karena ada musiknya apa gimana di sayang ya kalau dihapus jangan langsung dihapus dihapus ya lihat di GT di GT nya ada tuh ya kita lihat klik videonya kita edit ya bisa bisa diedit apa bisa diedit judulnya kalau enggak ini aja kan disitu kan ada pangkas ya di pangkas klik aja ada pangkas ntar otomatis uh, ini sendiri ya mereset sendiri ataupun dibisukan ya kalau langsung dihapus sayang jam tayang kita berkurang terima kasih semoga bermanfaat salam pemula dari pemalu tetap semangat